mamelani ke zanifundela ibali eli bali ndifuna ulimamele ngoba funeke siyazi uba eli bali lithi masenze ntoni ne siyavana funeka sithini hayi andiniva funeka sithini silimamele mamela ke Kukho iintyatyambo ezine evazini. Umama ufake ezinye ezimbini evazini. Zingaphi iintyatyambo ezisevazini ngoku? Phinda umamele, zawuphinda ndokufundela. Kukho iintyatyambo ezine evazini. Umama ufake ezinye ezimbini evazini. Zingaphi iintyatyambo ezisevazini ngoku? Ndifuna ke nindibonise le nto lithethwa leli bali ne apha kwintoni yakho ngeebloks zakho ne ndifuna usebenzise ezi bloks zakho undibonise ithini le nto ithethwa leli bali khawenze ndibone ithe umama utheni ithe umama unantoni unezingaphi umama intyatyamba evazini itshile zingaphi iintyatyambo ezifakwa ngumama evazini qala ekuqaleni hayi mani bantwini okay cinga aa ah, ah, ah, ndicela ungandikhwazi cinga bekuthiwe zingaphi ukuqala iintyatyambo evazini khange uqala okay ndizawuphinda ndifunde hayi ndizawuphinda ndifunde Kukho iintyatyambo ezine evazini. Umama ufake ezinye ezimbini evazini. Zingaphi iintyatyambo ezisevazini ngoku? Zibe zingaphi kuqala? Yima kuqala. A-a, grade ones, ndicela ningandikhwazi ne? Ndicela ningandikhwazi. Zingaphi, iview, bezingaphi kuqala iintyatyambo evazini? ekha ndibonise kaloku ndibonise ngeeblocks zakho ezine ndibonise ngeeblocks zakho ezine ziphi ezine ngeeblocks zakho ziphi ezine ndibonise ezine ke ziphi ezine ndibonise ezine kuqala ndifuna ubona ezine sisipho ziphi ezine ndibonise ezine yibeke ezingekhona eke nankusisipho undibonise ezingaphi ezine umama wathini ke ngoku wafaka ezingaphi ngoku umama evazini ezimbini ndibonisa ezimbini ndibonisa ezimbini ndizibone okay ziphi ezakho ezine ziphi ezine ziphi ezine okay nazi ezinye zokamama ne umama wafaka ezingaphi ezinye evazini wafaka umama ezimbini evazini zingaphi ke ngoku zizonke iintyatyambo evazini khandibonise kaloku ndibonise ngeeblokhi zakho zingaphi ngoku zizonke ndibonise ndibonise sisi zizonke ngoku xa zinje zizonke khandibonise xa zizonke zinjani hayi ikhona le bezifakiwe ezi qala ukujonga uthe zingaphi zizingaphi ezokuqala iintyatyambo zii-four ezesibini iintyatyambo ezifakweyo zingaphi zimbini ngoku xa zizonke ndibonise xa zizonke zinjani zidibanise kalo ndizibone zisevazini zonke heke zingaphi ke ngoku xa zizonke ziyi-six xa zizonke ne okay ziphe zakho ziphe zine kuqala ziphi ezine zimbini ezo ziphi ezo zokuqala zine zingaphi ezo sifuna ezibe zine kaloku ziphi ezine khandiboleke ezi blok zakho masiyenze kunye phi le nto ebhodini okay siqale ngeentyatyambo ezingaphi siqale ngeentyatyambo ezine ne jongakhe nazi iintyatyambo zethu ezine phi ziphi kaloku zisevazini yethu iintyatyamba zethu zingaphi ziyi-four ne umama wongeza zangaphi umama wongeza zambini eke haha ngoku siyazithini ke ngoku ezintyanyamba zethu siyazidibanisa good boy siyazidibanisa ngoku zingaphi ziyi-six